नॉक हुआ नॉक दो नॉक हुए दो नॉक हुए अरे इधर जाएंगे तो ड्रोन लेंगे पकड़ watch out Ha ha ha ha ha ha ha! देखा है क्या अपन को क्या लगता है तेरे को इधर लोग बाग से आया है जमाना बदल गया है दोस्त अच्छे लोग अब अच्छे नहीं रहे के जमाना बदल गया है दोस्त अच्छे लोग अब अच्छे नहीं रहे गलती बच्चों से हो जाती है मगर वो बार बार कर रहे हैं फिर वो बच्चे नहीं रहे tam. Birini savuruyor. फिनिश नको घेऊ फिनिश नको इग्नोर मार दिला सीडीवर ना एक बंदा येईल बघ त्याचा बंडा बंदा घप हाँ, करके भाई दूसरी तरफ Watch out! Watch out! Awesome. awesome. Marked a location. location. किती डाऊन आहेत दोन की हाफ फिनिश आहेत रुको एक और एक और मारें इधर यहीं पे तो मौली मारा नहीं मौली इसने नहीं दूसरे घर में बंदे हैं लोकेशन मार्क्ड समझता नहीं हो यार अरे मौली मैंने मारी थी Watch तो। out! Watch out! Form up on me. Grenade दे दो भाई पाँच दस कुछ नहीं ये बंदा आ गया सामने मेरे बंदा डेंजर अहेड पड़ा उस पर तो ना आ गया जहाँ तो। Watch out! Watch out. ये नॉक है उसको मार देना भाई गाड़ी देख चल अरे किस फूक लिया ना मिले तो। हाँ लाइक बड़े जा सत्रह टक्के और फेंक देगा What's वरती जा फक्त मागं कोण नसेल जिंदगी छंट भाई जल्दी आजा जल्दी आजा नाही वाचणार नाही वाचणार मी सांगतो ना त्याच्यासाठी वरती जात नाही भाई हे भीक मांगे भाई एवढे कॅम्पर घाण आहेत ना अरे रिकॉयल आहे भाई अरे बंदे कितने बताए मुझे कांडा बंदे अरे ये देख इधर चार बंदे एक ही सैक पे चार बंदे और बग्गी एक है उनके पास जोन तो कैसे होल्ड करके देखते वॉच आउट इधर गाड़ी गाड़ी गाड़ी डेंजर अहेड गए गेट थांबे उधर उधर उजे करेल उजे करेल उजे थांब दिसन को ना भाई माल मिल गया माल मिल गया माल मिल गया अरे देवमानच होते अरे देव माणसं म्हटला बघ इसलिए बोला साले रहने दो अबे जीरो किल पे मारो साला शर्म आ रही होटल बग्गी है ना एक बग्गी है ना बग्गी ले लो एक डेंजर अहेड गाड़ी का साउंड क्या हो गया पति चल चल चल बैठ बैठ बैठ बैठ नहीं नहीं कर पाया चल चल भगा चलो चलो इधर तो ये देख सकते हो देख सैक के पीछे ऊपर चढ़ा मर गए देख ऊपर वाला मर गया मर गया नॉक हुआ नॉक हुआ नॉक दो नॉक हुए दो नॉक हुए अरे इधर जाने से गोल नहीं मारेंगे गोल पकड़ना पड़ेगा वॉच आउट वॉच आउट ओ उधर बंदे दो मूवी करता है अभी ये रिवाइव देने जाएगा रिवाइव दे इसको पेड़ पे बंदा तेरे को पीछ लेगा हां वहीं पे तो नॉक डाला मैंने उसको मैं कौन तो, तो कभी साथ बनेगा ही अपने वाला साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट उसके साइड वाला पेड़। उसके साइड वाला पेड़ साउथ ईस्ट बराबर एकदम हाँ बोला I got supplies! I got supplies! उसको कौन सा नॉक किया है दो नॉक वॉच आउट तीन नॉक जोन चलो मारना बाद में साठला साठला साठला गेला साठला झाडावरती गेला समोर मॉरल को अजून एक बॅग समोर ओ भाई Victory <laughs> belongs to us. <laughs> इतना मारा इतना मारा कोई किल नहीं डैमेज हजार से कम का नहीं होगा भाई जिस बार मारा था ना उस बार लगा था गेम तो गया हाथ से भाई बिल्कुल सुकून आ गया रे Chakadamba.